guys. Viss mirst. Ārā tumšs. Bļāviens. Kāpēc tu... Es to neizdarīju. Tu domā, tev vienam tas ir pieejams. Man tev sagatavots interesants piedāvājums. Man ir kaut kas, ko tu vēlies. Par ko tu runā? Ko tu esi vēlējies visu mūžu? Un cena ir to vērta. Par ko tu runā? Apskaties uz galda. Zivjveļa. To tu vari norīt tagad. Tā nav īpaša. Kas tad ir tā otra? Tā ir tā īpašā. Tā ir tava mērķa rezolūcija. Es nesaprotu. Tā ir laime. Norijot šo tableti, tu būsi laimīgs. Tas izklausās pārāk vienkārši tik vienkārši. Tad kas ir tās negatīvās sekas, kas novērstu man no šī? Varbūt tas, ka tas nav sevišķi veselīgi. Bet, nu, kas mūsdienās ir? Tev nešķiet nedaudz veselības, ir vērts noziedot. Laimes dēļ. Varbūt nedaudz. Nu tieši tā. Tikai nedaudz. Un tu būsi sasniedzis savu šķietami neiespējamo mērķi. Tad cenēt tikai nedaudz manas veselības. Jā, un tavs mērķis? Mans mērķis ir cena. Es nesaprotu. To nevajag saprast. Tas viss nav tomēr tik vienkārši. Tas ir vienkārši. Tabota ir laime. Jā, tādēļ ir taisnība. Viss, ko tu saki, ir taisnība. Bet es vēl gribu padomāt. Jūs domājat? Zini, tu pārāk daudz domā. Atpūties tik vienreiz. Nedomā, dari, kā jūties, kā vēlies. Tu te gribi būt laimīgs. Mākslīgi laimīgs. Kāda starpība, vai mākslīga vai nē? Gala rezultāts tas pats. Pamēģini, un tu sapratīsi. Es saprotu, kāpēc mans mērķis ir cena. Mans mērķis ir būt laimīgam. Un līdz šim tas ir bijis vadošais spēks, kas virzīja mani uz panākumiem un sasniegumiem. Tas ir bijis galvenais motivators manai progresēšanai un eksperimentēšanai. Tāpēc zaudējot to vai izpildot to, es riskēju apstāties – Es riskēju atstāt savas labākās dienas sev aiz muguras, nevis sev priekšā. Varbūt tas nav reāli, ejot šo ceļu, sasniegt laimi. Bet varbūt tas nav svarīgākais. Varbūt svarīgākais ir tas ceļš, ko eju. Tāpēc es nevēlos šo vienkāršo mākslīgo laimi. Lai tā tiek kādam, kuram tā šķiet vērtīga. Bet es saprotu, šī tablete ir tikai attēlojums prāta dolinošām vielām. Vai tas būtu alkohols vai narkotiska viela, tas tev dod pagaidu labumu sajūtu, liek aizmirsties sliktajiem. Hm, jā, viss ir tik vienkārši, viss ir tik pašsaprotami. Alkohols ir slikts, narkotikas ir sliktas, un ja tu to lietosi, tu būsi neveiksmīgs. Bet man nāk smiekli par tevi. Tā tēlošana, ka tu visu saproti. Nu, labi, labi, varbūt pat tu tiešām tici, ka tu visu saproti. Bet tu esi tik naivs, tik nevērīgs, tāds liekulis. Par ko tu runā? Par to, ko tu nosauci par zivju eļu. Tev tas liekas tik vienkārši, labs un slikts. Laba tablete. Slikta tablete. Nav viss tik vienkārši. Neredzi pats savas liekulības. Tu noraksti vienu tableti kā sliktu, jo tai ir pielipināti klāt tev sen zināmo slikto lietu uzlīmītes, bet tu pat neiedomājies par otru tableti, nepadomāji par tām lietām, ko tā ietver. Jo tev tā ir zināma lieta, pierasta lieta, ko vienmēr esi darījis normāla lieta, ne negatīva lieta. Tu pat neesi iedomājies, kā šī tablete ir tevi atturējusi no kā vairāk. Lai ko arī tā atspoguļotu, vai tavu slinkumu, atkarību no nepārtrauktas izklaides, tā tikpat viegli var atturēt tevi no pilnvērtīgas dzīves kā tā sliktā tablete. Ļaunākais nav tas, ko tu zini, pret to tu vari cīnīties. Ļaunākais ir tas, par ko tu nezini, jo tad tu tam nepretojies. Tu ļauj tam sevi sagraut, neapzinoties. Tev nav viena vai divas izvēles, vai trīs. To ir miljoniem. Paldies, ka skatījāties manu radījumu. Es esmu Herberts Markuns šo sēriju režisors, autors un galvenais aktieris. Vienmēr esmu vēlējies izveidot kaut ko tam līdzīgu, bet man pietrūka šīs iespējas, vai pacietības, vai vienkārši domas. Tāpēc, lai gan šīs sērijas nekļūda diezgan populāras, man bija prieks dzirdēt jūsu atsauksmes par tām, kas bija lielākoties pozitīvas. Bija ļoti interesanti paeksperimentēt ar šīm sērijām un es ceru, ka to noslēgums jūs arī apmierina. Paldies jums, un es ceru, ka jūs turpināsiet sekot man un maniem nākošajiem projektiem. Es esmu. Es esmu. Es esmu. Tu domā, tas ir tik vienkārši aizbēgt no realitātes? Nē. Nē! Nē!